जोहार दीदी जोहार आ दीदी बैठ हिंदे घर बैठे घर बैठे हालचाल कैसन हो घर बटे तो सब ठीक है ही दीदी लेकिन खेती बाड़ी में जो थोड़ा दिक्कत हो थे का दिक्कत हो तो दीदी खेती बाड़ी में धान लगाल पच्चीस दिन हो जाए है दीदी अब कीड़ा लग जाए है उकर में पतई भी छेदा छेदा हो जाए है और उकर जड़ में भी कीड़ा लग जाए है आप का करब से हमके तो समझ में नहीं आवत है दीदी इकर तो बेस उपाय हो निमाश्रम बनाबे तो बेस हो तो दीदी हम निमाश्रम बनाए हम तो नहीं जानी ला तो हमके बताए देवे होल जुन बना ठीक दीदी हम बताए देबो दीदी निमास्त्रम बनाए ले का का लागत बताबे हल जुन दीदी एक एकड़ में लगा ले ई नीम कर पत्ते लागो दस किलो दीदी ई गरु कर मूत्र लागो दस लीटर ई गोबर लागो दो किलो ई दो सौ लीटर पानी लागो दीदी निमास्त्रम बनाए ले बताए तो बता दे लेकिन कैसन बनाबो बताबे होले जून ठीक दीदी हम बता देबो दीदी दस किलो नीम कर पतई है से के अब इकर में डालबे और कुटबे दीदी रखी दस किलो नीम कर पत्ते के कुटली दस किलो नीम पत्ते के तो कुट दिले दीदी अभी के कैसन कर अब सके बतावे वाले जन हाँ दीदी निकला तो बाद बताब ये दीदी नीम का पत्ता दस किलो हो सके कोई ठीक हो आप ड्राम कर पानी में डालबो अच्छा ठीक दीदी दीदी नीम पत्ते के तो डाल ले आबरी का के डालबे दीदी देख गरु का मूत्र सके डालबो दस लीटर दीदी अरे दो किलो गो, दो किलो गोबर है सके यहाँ डाल थी दीदी इमन कर आप सबको तो डाली अभी के खूब मिलाओ दियो साइड से इधर से भी घूमा देना साइड से और बाएं साइड से भी घुमाओ दीदी अभी नीम स्तर तैयार हो गल नहीं दीदी के दो दिन रखबे और एक दिन दो बार चलाबे सांझ और बिहान दो बार चलाबे और छहर में रखबे और सूती कपड़ा से ढक के रखबे दीदी आप तो दो दिन हो गए तो निमास्त्रम तैयार हो गए हाँ दीदी आप तैयार हो गए कि छानबे ये दीदी आप छांदा थी दीदी स्त्रम तो तैयार हो गल आप तो कखन कखन छिड़काव ओकर बाद में इके आलू धान भाटा इस सब में छिड़काव करबे सांझ के छिड़काव करबे सांझ के करबे भले बढ़िया हो तो कीड़ा मने सब आवे ना नी सांझ के निकले ना रोड पर तो घुस जाए ना दीदी घर तैयार हो गए कि अब डिब्बा में डालबे और खेत में छिड़काव करबे ठीक दीदी भीम आश्रम बनाए के लिए तैयार हो दीदी अब सीख गली सबके बताब हमारे समूह में भी बताब और अगल बगल गांव में भी बताब तो इकर ले तो के जोहार कर जोहार दीदी Thank you.